en libres, porque la verdad nos hará libres, cueste lo que cueste. Así sea la verdad más cruel, hay que afrontarla, porque si uno no la afronta ante la sociedad y ante la familia está uno mal, porque se psicosea uno, vive uno nervioso, se enferma, se envejece rápido. He aquí un ejemplo, un cucho de 63 años que no los demuestra según la sociedad, porque no me colocan en esa edad, pero porque he aceptado mi verdad. Y ante Dios salgan de eso, salgan del clóset si son homosexuales. Y a los que son homofóbicos, entiendan que la homofobia es peor que ser homosexual, drogadicto, ampón. El 7 de octubre de 1954 nació un hermoso niño al cual le colocaron <laughs> Miguel Ángel Bernal, pero no sé que iba a ser tan terrible. <laughs> He tenido una vida un poco durita, pero a la vez suave. Desde muy pequeño he sido gay. Siempre me, me fortalecí ante eso y pues tuvo desprecios por parte de la familia, de la sociedad, del colegio, del trabajo, pero siempre me impuse ante eso porque creí que, yo era diferente, pero sin ser tan diferente, ¿no? Y a los 18 años salí del closet con mi familia, les comenté que yo era gay, precisamente porque habían dos cuñadas que me molestaban mucho, porque yo andaba con muchos muchachos. Entonces, que si yo era gay, que si yo era marica, que parecía marica, esos yo ya tenía sobrinos. Y como no quería que ellos fueran a pagar esas consecuencias de la lengua de ellos, pues me destapé y salí del closet. Y de ahí en adelante pues ha sido más, más tranquila la vida, Pero la pregunta es, yo no pedí ser gay. Adiós menos, tampoco es excusa. El resto me dedicaba a mi trabajo, toda la vida he trabajado sea de vigilante, o sea de mesero, he eh, administrado hoteles y las plantas. Duré 20 años vendiendo matas en el comercio, saliendo a vender. Y actualmente pues tengo mi vivero. para que no gane mucho, pero me da la satisfacción de estar en lo que a mí me gusta, dentro de seres vivos, comprensivos, estables, que me dan cariño y amor. ¿Que como? floreciendo, poniéndose más verdes, más bonitas. Mientras que la sociedad no hace eso, la sociedad acrítica, la sociedad es homofóbica. Hay unos que aceptan, otros no. Pero si ellos tomaran conciencia de la verdad, se harían cuenta de que son demasiadamente imperfectos, peor que, que un drogadicto, diría yo, que una escoria humana. Y tampoco se dan cuenta de lo que hay detrás de ellos en su familia, ¿no? que pueden haber personas igual que uno o peores. Pero como es tanta la homofobia, el egocentrismo, el, el egoísmo, diría yo, el machismo, porque desafortunadamente estamos en un país machista, no soy el único, y detrás de mí vienen muchos, que hay que saberlos educar para que no se vayan a perder en la vida, ¿no? como es perderse, pues prostituirse. Ser gay es gustarle a uno una persona de su propio sexo, en el caso mío, un hombre, que son divinos, sean altos, bajos, flacos, gordos, pobres, ignorantes, homofóbicos. Pero es mi gusto, no lo pedí, nacer así, tampoco me voy a amargar, ni me voy a suicidar por ser diferente, que me guste una persona de mi mismo sexo. Porque el día que me muera no me llevo mi casa, ni mis animales, ni mis plantas. Por eso las tengo en vida, porque sé que después de muerto no me van a llevar una flor. Y si la llevan se van a secar rápido porque no, no puedo salir a regarlas, ni a olerlas. Entonces las vuelvo en vida. He ahí el detalle. Y amo la vida, por eso amo al hombre también. Y si amar es pecado, seguiré amando y que vive el amor. Y si quiere tener una experiencia sexual con un varón, que lo haga para que entienda qué es, sin decirle que se vuelva homosexual. Porque hay mucha gente que es homosexual pero está dentro del closet, muchos casados que son homosexuales. Y el que acepta la verdad es libre, y se siente tranquilo en el caminar de la vida. Y sin tener nada lo tengo todo, que es mi paz, mi tranquilidad y un poquito de felicidad. <laughs> Así soy yo, sin tapujos, sin hipocresías, porque detesto la hipocresía y la mentira. Dios no me va a juzgar a mí por el pecado. Dios me va a juzgar es el corazón. Y les voy a comentar una anécdota. Yo a Dios, en mis soledades de mi casa, le he dicho que si soy digno de Él, del perdón, que como castigo me deje como jardinero en las puertas del primer cielo, porque hay siete cielos. Y en mi experiencia de mis 63 años, no sé hasta qué punto Él me tiene vendiendo matas. Y me tiene satisfecho, me tiene tranquilo, sin traumas. Lo hago por amor por pasión. No sé hasta qué punto sea morbosidad o... No sé por no, no, no, no sé, porque hasta ahora estoy conociendo las cosas de nuestro Padre Celestial. Y aún todavía tengo mis, mis notas de, de qué gusto, porque hay señoras que han estado enamoradas de mí y me lo han dado a entender. Es modestia aparte, no es por chicanear ni nada, pero yo soy muy sincero. Y me ha tocado decirles la verdad, no se fije más en mí porque yo soy gay. Ay, don Miguel, no me diga eso que ustedes por molestar, usted... No, no, no. Yo soy gay 100%. Pero no, no me nace con una mujer. Para nada. de nada. Y tengo amigas, chéveres, tengo amigas lesbianas también. Por eso cuando... Eso no está escrito en la Biblia. Ah, no, sí. Que cuando se une una persona es una sola carne. Dios lo dijo serán una sola carne. Y todo eso sin afectarme me afecta, porque es hombre y mujer, lo que Dios creó para vivir, para que tuvieran hijos. Pero entonces ahí salen muchas preguntas, ¿por qué Él permitió eso? Porque la homosexualidad no es de ahora, de este siglo, eso viene desde el principio de la creación. ¿Y Dios por qué permitió eso? Yo por lo menos no quiero excusarme ni nada, pero yo no le pedí a Dios que me hiciera así, ni a mi mamá lo hago con una persona que ya hecha y derecha, que sepa la nota, cómo es el cuento. Pero ir a abusar o a perder un niño no lo haría jamás, porque yo he sufrido como gay el rechazo de la sociedad, de la familia, en el trabajo, en el colegio. ¿Usted está filmando? Sí, señor. Lo voy a montar con no decirme. soy carne débil. Él sabe, desde antes de nacer, lo que iba a hacer yo. Y él ya sabía que iba a estar sentado al frente de esta cámara. Hoy, 25 de septiembre del 2017. <laughs> Disculpen la risa, pero es que es una risa sincera, de corazón, no es burlona, pero duele adentro la pregunta que me acaban de hacer.